Fit for Rescue kann man auf jeden Fall empfehlen. Ist eine ganz tolle Erfahrung, Teambildungserfahrung, eine Erfahrung, wie man äh, das Handling einfach übt, wie man mit einer Mannschaft umgeht. Es war die beste Entscheidung, zu Fit for Rescue zu kommen. Yes, Fit for Rescue is a fantastic organization. This is a great concept. One of the things that uh, I've noticed that they've done here is they've actually introduced a little play to bring in serious matters. How these issues they really go home with a lot of the firefighters, and uh, introducing some of the play kind of sets it at ease and gives them a better concept on what they have to do to provide better care.